Tô de quebrada carbonando, só vendo ela sentar Sequência de vapor na que ela não vai aguentar Tu pode te esconder que uma hora eu vou te achar e eu vou te pular. Vai pegar sim, vai, assim. vai. Que, que, que eu vou te empurrar é. e eu vou te pular. Que eu vou te empurrar, tô de quebrada carburando Só vendo ela senta, sequência de vapor é que ela não vai aguentar Tu pode se esconder que uma hora eu vou te achar E eu vou te empurrar Que eu vou te empurrar e eu vou te empurrar Vem de, vem de conversinha Achar que nós é novo e bobão Tá enganadinha No cardápio é várias opções Vai nós na pega não, nós na, nós na pega não, nós na pega não. Acha que nós é novo e bobão, vai, nós na pega não, nós na pega não. Nós na pega não, cada pé várias opções. Tô tá de quebrada não só vendo ela senta. Sequência de vapor é que ela não vai aguentar. Tu pode te esconder que uma hora eu vou te achar e eu vou te pular. Yep. Yep. Que, que, que eu vou te empurrar e eu vou te empurrar Que eu vou te empurrar, tô de quebrada carbonando Só vendo ela sentar, sequência de vapor na que ela não vai aguentar Tu pode se esconder que uma hora eu vou te achar E eu vou te empurrar Que eu vou te empurrar e eu vou te empurrar brabo de BH porra. DJ TJ. É Diretamente de BH. É o Natan, porra.